La crise social. Y esta mobilización continuidad a ás que levamos facendo ao longo deste ano e que convocamos co convencimento desacomplexado da necesidade de respostar ante unha realidade económica e social extrema e que está a tener un brutal impacto no conxunto do pueblo galego. E confirmada a insuficiencia das medidas do chamado plan de resposta económica á guerra, acabamos de ver como se aproban uns orzamentos do Estado polo goberno español que siguen sen dar solución ás graves carencias e necesidades sociais ao tempo de que son tremendamente discriminatorios para Galicia. Orzamentos, ademais, que veñen acompañadas de novas, de lesivas e regresivas reformas para satisfacer as duras exigencias da Unión Europea para acceder a uns emblenados fondos europeos que están a hipotecar o noso futuro. Por exemplo, aí temos a privatización do INEM ou novos recortes para rebaixar as pensións coa ampliación dos 25 aos 30 anos para o período do cálculo das pensións, que se suma a manter vixente a reforma do 2011, que, como xa dicíamos desde a CIGA, iba a provocar unha caída das pensións que xa acumula un 8% de caída das pensións desde a aprobación daquela reforma tamén froito do diálogo social. Son novas reformas que se suman á última reforma laboral que ven confirmar o que xa tamén denunciábamos e advertíamos desde a CIGA, que era unha reforma que nin recuperábamos dereitos, nin gañábamos dereitos. Agora ben, que ninguén se equivoque, o neoliberalismo que practica o goberno español resulta escaso a ultradereita e ao fascismo do PP e de Vox. Pero é onde nesta política neoliberal atopa a súa munición a ultradereita, especialmente cando a esquerda deixa de facer política de esquerda e fai a política da dereita. Velai temos os datos. Os grandes bancos e as grandes eléctricas no que levamos de ano 2022 acumulan gañancias de 25.586 millóns de euros, un 52% máis que no mesmo período do ano 2021. Os beneficios das empresas no IBEX 35 medran nove veces máis que os salarios. E neste contexto vemos como os grandes anuncios feitos polo goberno desas medidas contra os ricos, deses impostos, deses impostazos, quedan en nada. Nin impostos á banca, nin impostos ás eléctricas, como tampouco ta axudas para as hipotecas. No mellor dos casos, aprobaron uns impostiños que axiña saleu xa o Fondo Monetario Internacional a darlle aprobación o que confirma de forma clara que son impostiños, son impostos absolutamente inofensivos para o capital. E no caso das hipotecas, presentan un acordo coa banca para ampliar o chamado Código de Boas Prácticas. Así é como nos van salvar do medre dos tipos de interés e da suma das hipotecas, escoitar falar de boas prácticas polos bancos é como querernos facer crer que o lobo vestido con pelexo de ovella deixa de ser fero. Pero a quen queren enganar? Da banca non queremos máis das súas boas prácticas banca o que queremos é que non nos asfixien, e que non nos afoguen outra vez máis. Cando o povo seguimos pagando con recortes o millonario rescate para salvar os bancos no 2018, quen salva agora o povo? Por que non se decreta para os anos 2022, 2023 e 2024 a conxelación dos tipos de interés das hipotecas da clase traballadora e das clases populares, como desde a SIGA levamos meses reclamando. E nós non podemos calar e nós temos que denunciar que neste contexto e metidos de chea nunha crise económica apróbense máis cartos para armamento e máis cartos para a OTAN que se faga apoloxía de máis patos de rentas, de máis patos que verdadeiramente o que buscan é un pato de perda de salarios e de pensións, con subas que non garanten o poder adquisitivo dos salarios e das pensións, cando seguimos tendo o salario mínimo interprofesional e as pensións por baixo do que establece a Carta Social Europea. E en Galiza a isto se lle suma importantes sectores productivos e comarcas enteiras agonizando con cada vez menos emprego, menos industria, con máis emigración e cunha poboación máis avellentada. O povo galego estamos sendo objetivo dos intereses dos fondos de investimento e do capital que ven a oportunidade que lles dá o Partido Popular entregándoles este país para facilitarles todo tipo de negocios. A que Galiza se convirta nun grande camiño de Santiago para a maior exaltación do turismo. A privatización a mercantilización de servicios públicos nunha sociedade galega cada vez máis necesitada de políticas públicas, especialmente da atención ás persoas maiores e ás dependentes. Unha Galiza vítima dun proceso de eucalitización do monte ou da consolidación dun novo proceso de colonización enerxética coa actual ofensiva eólica que no franquismo destruiu ríos e que agora pretende destruir terras, montes e incluso o noso mar. E aí que neste a realidade e xa entrando no inverno aqueles que anunciaban un outono quente aquel outono quente que o GT Comisións anunciaban baixo rimbombante lema de salarios ou conflito converteuse nun mendigar permanentemente o diálogo social a unha patronal e a un capital que campa as súas anchas de que estamos chamados ao conflito na negociación colectiva, de que estamos chamados a xerar dinámicas mobilizadoras para que non nos roben o dereito a poder negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, para que podamos ter, seguir tendo a capacidade de negociar e de decidir de forma directa e democrática as nosas condicións de traballo e os nosos salarios, impedindo que o fagan as cúpulas corruptas de UGT e de comisión. E estamos chamados, e estamos chamadas ao conflito ante a patronal e ante os gobernos para cambiar as súas políticas, para conseguir medidas para afrontar unha verdadeira saída galega xusta desta crise, con propostas como as que a CIGA levamos facendo nos últimos meses. E chamados ao conflito para poder avanzar na defensa dos servicios públicos, para garantir unha recuperación económica, unha industrialización e unha xeración de emprego digno na nosa terra. O que exiximos desde a CIGA, dentro das 10 medidas urxentes contra a crise e a pobreza, é precisamente unha intervención pública da economía, nos sectores estratégicos, no sector enerxético, no sector bancario, para precisamente frear a inflación e a carestía da vida. Pero tamén exiximos unha intervención pública nos mercados para que se poña fin a especulación que encarece artificialmente bens básicos de consumo mentres, mentres aumentan de forma extraordinaria e multimillonaria por beneficios de poucas empresas. E por iso, hoxe berramos e dicimos alto e claro, sen medo e sen resignación, a mobilización e a loita social ten, tivo sempre e terá un decisivo e un relevante e importante papel para afrontar o noso futuro. Un futuro que está en xogo nunha situación de crise onde temos que confrontar frente aos que pretenden unha vez máis, igual que na crise anterior, que o povo galego, que o conxunto da clase traballadora, sexamos quen pague as consecuencias desta crise. Compañeiros e compañeiras, ánimo, adiante e a loita continúa.